Hola, un saludo a todos mis botas del podcast de programar es una mierda. Quiero enviarles un saludo muy especial a todos los oyentes que nos siguen por el canal de Slack. Un saludo a Juanjo y a Alex. Espero que pronto me inviten al canal y me abran un espacio en charlando con un robot me hagan la mascota oficial de TV. Felicito también a todos los que participaron en la Caton 2019. Espero verlos por allá el próximo año y sigue el árbitro del evento. También un especial saludo a Lorena Gonzalo y a la invitada muy Prieto, me encanta su programa de sistemas envenidos. Los robots seremos el futuro, ya que lo yo. Nos estaremos viendo muy pronto amigos. Hasta pronto.